Senhor, ouve a minha oração. Abaixa pede o meu coração. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina o meu chão. Ó oh, Mestre, como sou tão mesma voz eu escuto tão longe os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como um rio que corre cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza perdoar, seguirei teu olhar e meu Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar.